सब्सक्राइब करें चैनल फॉर यू को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए जिसमें आप देख सकें टेक्निकल वीडियो सबसे पहले तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मेरा नाम शुभम है और आपके अपने ही चैनल फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर रोज़ मार्केट में एक से बढ़कर एक न्यू फीचर वाले स्मार्टफोन रोज़ ही लॉन्च होते रहते हैं इस कारण मार्केट में भी अच्छा खासा कंपटीशन बन चुका है अभी इसी मार्केट में एक स्मार्टफोन और आने वाला है जो दूसरे स्मार्टफोन कंपनी वालों को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है जी हाँ फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एच की जैसे हम सभी जानते हैं कि एच एक से बढ़कर एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करता है लेकिन अगर हम बात करें H T C U ultra की तो वो कुछ खास नहीं कर पाया क्योंकि जिस प्रकार की उसकी रेंज थी उस रेंज में उस प्रकार की स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रही थी इसलिए वो मार्केट में जा नहीं चला और बाकी कंपनी ने उस रेट पे बहुत अच्छा अच्छा प्रोसेसर बहुत अच्छी कैमरा बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन फीचर्स वाले फ़ोन दिए लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अब सब कुछ उल्टा होने वाला है क्योंकि सी अपना न्यू स्मार्टफोन लाने वाला है जिसका नाम है एस टी ये स्मार्टफोन एस टी अल्ट्रा से दस हज़ार रुपये कम में मिलने वाला है और इसकी स्पेसिफिकेशन इसकी प्राइस देख के आप भी हैरान जाएंगे चलिए इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में H T C U eleven में होगा brand new squeezable edge sensitive features जिससे आप अपने स्मार्टफोन को स्क्वीज या सरल भाषा में कहें तो स्लाइड साइड से स्मार्टफोन को दबा के इसका कैमरे की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं या आप, आप इसकी वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं जी हाँ सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट ये अब पॉसिबल है H T C U eleven के साथ इस बार इस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन की बॉडी में कुछ खास किया है कंपनी ने स्मार्टफोन की बॉडी को बहुत सारी ग्लास की लेयर्स इसको बनाया है जिससे ये हाईली रिफ्रैक्टिव प्रिशियस मिनरल लगे जिससे ये हर राइडिंग कंडीशन में अलग अलग कलर रिफ्लेक्ट करे जिससे ये शाइनी और रिफ्लेक्टिव और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगे चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की डिस्प्ले की बात करें तो 5.5 पॉइंट इंचज़ का इसका स्क्रीन होगा साथ ही होगा super LCD 5 capacitive touch screen 1440 by 2560 की इसकी पिक्सल होगी विथ फुल एच स्क्रीन साथ ही मिलेगा हमें 2.5 कर्व्ड ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ होगा कॉर्निंग गोरेला ग्लास 5 मतलब स्क्रीन प्रोटेक्शन ज़बरदस्त होने वाली है चलिए बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की H T C U eleven run करेगा latest O S Android seven point one Nougat के साथ साथ ही होगा H T C Sense U I latest अब इसकी पावर तो लाजवाब है क्योंकि ये रन करेगा Qualcomm M S M eight nine nine eight Snapdragon eight thirty five के साथ साथ ही होगा टू पॉइंट फोर्टी फाइव को gigahertz squad core processor जो कि बहुत ज़्यादा है कि अगर हम रैम की बात करें तो सिक्स जी बी की इसकी रैम होगी और इंटरनल स्टोरेज होगी one hundred twenty six G B और expandable up to two thousand G B चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके कैमरे की कैमरे तो इसकी लाजवाब है क्योंकि रियल कैमरा हमें दे रहा है ट्वेल्व मेगा पिक्सल का camera with focal one point seven zoom और साथ ही इसमें मिलेगा हमें auto focus auto S D R और ऑटो इम्प्रूव क्वालिटी साथ ही इसमें होगा एल ई डी फ्लैश और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइज़र और साथ ही हम्म। जो लो लाइट कंडीशन होती है उसमें भी काफ़ी अच्छी सेल्फीज़ देगा और बहुत कुछ साथ ही अगर हम फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का जिसमें होगा मैं सुपर शार्प सेल्फीज साथ ही होगा सेम फीचर्स जो रियर कैमरा में है वो सारे फीचर्स फ्रंट कैमरा में भी होंगे वॉइस सेल्फी कमांड जी हाँ फ्रेंड वॉइस सेल्फी कमांड से आप उसके वॉइस से कमांड करके अपनी सेल्फीज़ को क्लिक कर सकते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं बैटरी की बैटरी होगी थ्री थाउजेंड की इसकी बैटरी होगी अगर ये कलर्स कुछ अमेजिंग कलर्स में अवेलेबल होगा कलर की बात करें तो इसमें अमेजिंग सिल्वर होगा सेफियर ब्लू होगा ब्रिलियंट ब्लैक होगा आइस वाइट होगा साथ ही ये फ़ोन और अमेजिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें होगा आई सर्टिफाइड वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट प्रूफ जिसकी रेंज होगी up to one metre deep and thirty minute की इसकी अप्रॉक्सीमेट टाइम होगा जिसको आप थर्टी मिनट तक इसे रख सकते हैं पानी में अब फ्रेंड चलिए इसके कुछ सेंसर की बात कर लेते हैं इसमें होगा H sensor fingerprint sensor light sensor proximate sensor accelerometer sensor compass sensor और जियोग्राफिक स्कोप सेंसर चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की फ्रेंड्स इंडिया में इसकी प्राइस होगी लगभग fifty one thousand nine hundred ninety nine rupees जी हाँ फ्रेंड जो S T C U ultra launch हुआ था वो सिक्सटी थाउजेंड में हुआ था और दस हज़ार कम करके यहाँ पे मिल रहा है हमें fifty one thousand nine hundred ninety nine rupees में इतनी अच्छी पावर साथ ही इतनी अच्छी सेल्फीज पिक्स और साथ ही इतने चप डिस्प्ले ओवरऑल ये स्मार्टफ़ोन बहुत ही बेहतर होने वाला है अगर हम बाकी कंपेयर बाकी स्मार्टफ़ोन को कंपेयर करते हैं जैसे सैमसंग गैलेक्सी एट को और वन प्लस फाइव को तो इन स्मार्टफ़ोन को ये बहुत अच्छी टक्कर देने वाला है तो चलिए जानेंगे आगे कि कैसा रहेगा इसकी मतलब मार्केटिंग कैसी रहेगी और कितना ये मार्केट में चलता है तो ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें आने वाले समय में मैं आपको ऐसी न्यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुँचाते रहूँ और हाँ कमेंट लाइक और शेयर करना ना भूलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही bye bye take care and please keep support